karon ning uh, ah, live na to ganiha no kay naa diri ang mga comments no ato ang sublion og basa kadtong mga uy wa na puno <laughs> na kung kuan uh, ah, sublion na to basa no uh, ang kaganiha ni ha okay sinsya na gid mo ang <laughs> views na to ganiha uh, ubay-ubay dayon na uh, sige atong uh, ahaman taan eh. Show all comments. Okay. Okay. So, among basahon na. Among basahon ng uh, ang mga comments. Dini, uh, eh, ah, may buntag dahil eh, may former SB member Lyndon Lim Abukay. Oh, <laughs> regards daw si Sir Berchan, konsehal. <laughs> no, okay, Madam uh, Maria Teresa Rapanan Fuentes Abukay. Boss po din mo ni sa una, uh, ah, Sir Berchan. Uh, Okay, ah... Uh, hilig ra ba kay ni computer? <laughs> Oh, hilig kay ni computer? Oh. Tapad ah. nila, tapad nila galing table. Ah, tapad mong table. Ah, li perminting libre din snack ni Manay. <laughs> okay, mga kaigsaw na no. Once again, ah, last alas size na. Medyo lang asa naman to, no? Wa naman to rin akong plastada. Ara! <laughs> no? Okay, ah, mga kaigsaw Gisulayan na to og text no kaganiha si Dr. Teresa Reponte kay kini lagi nag-circulate karon sa social media uh, particular na aning Facebook ha nag-circulate uh, ah, nag-circulate nga matod pa ha nga doon na lagi ko noy laing bagong nagpositibo sa Lanao del Norte dili na tinuod ha among uh, ah, subling ipahinomdom ninyo dili na tinuod Base sa datos sa ato ang Provincial Health Office o Provincial Health pinaagi ni Dr. Teresa Reponte, walay laing nagpositibo. Ah, walay laing nagpositibo sa Lanao del Norte. O ang gi o nakatatak dito sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro nga datos nga naay one positive sa LDN kadto ra nang sa malingaw. Ah, katunang sa malingaw nga pasyente sa COVID-19. Inani ang nahitabo ha, among ipasabot ninyo, inani ang tinuod o maog yun ni ang maong nahitabo. Hmm. So, okay. Salamat kay Sir Bert sana. Hmm. Mao ni ang nahitabo. Sa unang test sa maong pasyente, niya taga Malingaw. So patient number 1 ni siya sa Lanao del Norte kaya wala na may number 2 number 3. Ang uh, maong pasyente nagnegatibo sa test, no? Apan alang sa pagsiguro, sublian ni siya og test. Pag otro og test ni ini base sa text ni Dr. Riponte, no? Hmm <laughs> okay. Uh, base sa test, oh, base sa text ni Dr. Reponte, uh, ah, budget lang ha, akong tanawon. Kaya para kita masayop, ani. Eh. Oh. Walay bagong kaso ang Lanao del Norte. Kumikan sa atong text kaniya, mitawag yun siya sa DOH Region 10 alang sa pag-verify sa maong report release April 24, 4 p.m uh, walay laing test uh, walay laing nagpositibo sa COVID-19 sa Lanao del Norte. Same ra gihapon siya. nag test ni siya last April 21 kadtong taga Malingaw. Nagpositive sa COVID-19. So kasamtangan gihapon siya nga naka-admitar karon dito sa Northern Mindanao Medical Center. So, walay laing bagong kaso. Mo nang nakatatag tiha, mutanaw mo sa DOX Region 10 ah, sa ato ang uh, ah, provincial health o sa ato ang COVID uh, ah, 19 watch sa uh, probinsya sa Lanao del Norte, naging positive 1. Oh, positive na ay 1. Okay, mao na siya gatong nga uh, dito sa Matina, Davao City nga nigasalmot sa Derby. Apan mo og moingon ang ang uban nga dunay bag-ong uh, positibo sa COVID-19 wala. Ha? Wala walay laing bag-o nang positibo dinhi sa Lanao del Norte. May nang atong ipaklaro kay daghan kay nag-share. Ha? Daghan kay nag-share. Kabalo mo unsa ilang gipang share, naghatag og kahadlok una ta mo share sa social networking site, particular na aning Facebook, ang kinahanglan responsablita. Hmm. Ayaw mo pataka o share. No, kay nakatatak mo yun. Ah, tanaw na to din niya. Hmm. Nakatatag mo yun sa DOH. No, nakatatak nga na ay uh, ah, Lanao del Norte na ay atong atong tan-awon gani ha atong tanawon para maklaro. Nagatatag dito nga naa dito LDN as of April 26, uh, 2020, 4 p.m. COVID update. Nakabutan dito Lanao del Norte, positive, confirmed case 1. Oh. Kana siya dili na siya bag-o nga case. Kadto ra na gihapon dito sa Malingaw. Ha? Oh, dayon ang uban man god pag share nila halaka na ay nagpositive sa Lanao del Norte tagaasat hani. Mo na ilang mga share. Ha? O oh, panganlan ko ni mga nag-share. Ha? <laughs> Nga nakita na ko dere sa, sa Facebook. Hmm, panganlan na to ni. <laughs> oh. So ang ato alang gyud niini umahimo ah responsable ta sa ato ang pag-post. Ha? Responsable ta sa ato ang pag-post. Kay ah lisod kaayo no maghatag og kabalaka mo ni atong gilikayan. Kana bitaw maghatag og kabalaka sa kadaghanan. Tanaw na to ha ang uh, mga post ni ini. Mm. Lang medyo mm, medyo loaded. Naman ko'y post nga as of, naman na, kadaadlaw man na sila mag-post, no? Mm. Uh, ah, kadaadlaw na sila mag-post sa Region 10, unsa na update, uh, pila na kabuok ang uh, confirmed cases, no? Dayon, ah, uh, aha naman to. Mm. Dili na nako makita noon. Wala man ko na ako na-download. I-download nung tanan ko ni Diretso. Sige lang. Kay Kajot lang, akong tanawon diri sa ato ah, sa Lanao del Norte. Hmm. dari sa Lanao del Norte. Example uh, ah, kini. Hmm, wa na. Ah, kajot lang ha. nawala naman ang page ano eh gadget lang okay basta ah, nakabutang dito gadget lang ako sa ning maglisod naman o niglod <laughs> okay sige lang sige lang ako sa tanahon ha ako tanahon Okay, pareho ano oh. yun. Ah, Lanao del Norte Bantay COVID-19 as of April 25, 4 p.m. Uh, one, uh, uh, as of example, as of April 25, confirmed cases 1, probable cases 0, suspect uh, ah, 14 day quarantine 0, confirmed admitted 1, home quarantine 6, pending result 3, Suspect uh, currently ad admitted 5, negative result 18. So inyo sabton dayon, ayaw lang dayon ninyo, i-share ninyo ani, ayaw ninyo ingna, lana na po'y bagong kuan, bagong uh, kaso sa COVID-19, ayaw. Isubaya sa, no, subaya sa ninyo kung unsa na siya nga kaso o kinsa na siya atagaasa na siya bangko ba na siya daan ba na siya ha Oh, dili pod nato ika-blame ang uh, mga nag-share ni ini. Kaya ang nahitabo mong God, no? Sa nahibawan sa kadaghanan, gani ako ga tuon ako nga nakaulit na ni sa ilang panimalay. No, nagtuod jud ko nga nakaulit na ni siya. Ah, na ana nag-home quarantine na, nanas maayong kahimtang ah, nagtuo ta kay base man God sa atong interview no ah, ni Mayor Bagol nga niingon siya nga nanas ah, maayong kahintang nga ah, negative na sa test tinuod to negative na sa test sa unang test ah gihimuan siya og laing test niadtong April uh, ah, 21 no nagrepeat uh, nagrepeat test siya last April 21 positive gihapon siya so uh, naa sila gitawag diri sa atong probinsya nga NCOV-19 tracker team nga uh, mao'y magsuta wala wala tay laing nagpositibo sa Lanao del Norte. Okay, so mo na itong gipatin-out, gipaklaro, bakit nang naa sa social networking site nga Facebook nga now, ang, ah, ang text ni Doktora, ah, uh, bakat nang giingon nga naay laing nagpositibo dinhi sa Lanao del Norte. Ha? Okay, sumayon lang lang tinaw, mayon nang klaro. Una ta mobasa sa ato ang mga mensahe sa ato ang live Facebook page. Ah, duha ni ka duha ka live ni karon kay ongoing manggod ang ato ang pag-repair sa ato ang linya sa internet. So far okay na. Okay na atong linya sa internet. Okay. Sorry sa ta sa mga nag-message kanina uh, sa tuang page. <coughs> oh, kaganihan ni eh, gika ni sa may ah uh, Meron na ang boss, pa-shout out tayo ko sa mga friends diha sa Salvador Lanao del Norte nga naminaw karon sila. Hmm uh, Maribel Ongge of Darlene Nini Baclayo. Salamat Kuya Perds. Good morning Kuya Perds. Uh, asawa sa ako anak. Boros. Nagkuha mig PhilHealth atong bulan sa Enero. Nabayaran ang taman sa March. Ang April taman sa June wala na payari kuya. Manganak og July. Apasan raw bayad magamit ra kuya inig human sa COVID kay pagkakaron wala pa mi kabayan uy ah dili ko sigurado ha sa palisiya karon sa PhilHealth sa ah, panahon sa COVID um, sa akong pagkahibalo 6 months ra ba ni kinahanglan og 6 months no nga nakabayad ka sa PhilHealth una nimo kini magamit pero sige lang uh, sulay ko maglisod naman ko tag access nabi ako access sa PhilHealth uh, na format man gud akong cellphone sige lang mangutana ra ko ani ha good morning sir uh, ah, pagreet ko sa akong banana ug uh, ah, igwad <laughs> unya lang ning mga inani nga greetings we kay ari sa ta sa ato ang uh, igwad og lobot Romdi Dayaw Uh, I am I am Lenny Condiper Kuhilis. Good morning parents. Special shout out ko sa uh, Tanang Namina, especially sa sales staff sa Rock Your Drug Store sa Maranding Arcade. Okay, salamat sa pagkamina niya. Mac Jones, Christine, nating ka. Good morning, birds. Uh, ah, puro naman yung greetings. ato na basahon, puro greetings. Wala na yung issue. Mahimo, ano eh. Okay, ah, dali lang tayo sa mga pangutana. Ha? Hmm. Akira Liyama, sir, ma-extend bata ta diri, sir? Okay, Akira Liyamas. Ah, mahitungod sa ingon ma-extend naamang ko'y mandato karon o naay uh, pagmando karon ang national government pinaagi sa pamahayag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte mahitungod sa quarantine no doon ay mga dapit nga giila nila nga high risk doon ay uh, ah, mid risk o moderate ug doon na usay low risk area ang ining mga giila nila nga high risk Extension gyud, extended gyud ang enhanced community quarantine kasagara ni Luzon na sa Visayas. Ang uh, diri sa tua na sulod ta sa moderate. So sa moderate na ata karon sa uh, ah, uh, ah, pasulod ta sa general community quarantine. Okay? Pasulod ta sa general community quarantine. Na diri og moderate stress. Ang moderate stress ng mga probinsya ha. Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marindogi, Camarinesor, Aklan, Kaapi, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat ug Lanao del Sur nasulod ta dere. So sa mga nasulod sa moderate risk, mo patuman og general community quarantine, no? Kining mga moderate og low risk area. So nasulod ta din dinhi sa moderate busa karong Mayo 1 mandato ta nga mupatuman og general community quarantine. Kining general community quarantine kung imo ning ikumpara sa enhanced community quarantine mas gaan-gaan ni siya. So do na nay tugutan nga mo trabaho, do na nay uh, dili tanan ha, dili tanan ang mga projects sa ato ang gobyerno hinay na og uh, patrabaho uh, doon na nay mga pipila katindahan nga tugutan nga magbukas ang ako lang gusto nga identify unsa ning mga leisure shop no leisure stores unsa kini siya nga mga tindahan kung may tag leisure kaning mga luling hayaw ha ah, kining mga kalingawan apan unsa ang ilang i-identify ini kadto ba ning mga peryahan kadto ba ning mga karnabal ah kadto ba ning mga ah, naay mga rides no o, ah mo ni atong gatan-awon ug unsa ni siya unsa pwede magbukas pwede na ba ba magbukas ang mga hardware pwede na ba magbukas ang mga ukay-ukay oh Pwede na ba magbukas ng mga electrical services, no? mga electrical store. Kung ano itong gusto nga tanawon kay ah, base sa ilahang pamahayag, itong mga leisure store, leisure shop, ang mga mall, gitugutan na sa pagbukas. Apan ipatuman gihapon ang social distancing. Base sa kuang nakita nga guidelines sa general community quarantine nga magsugod pa karong pizza uno duna nay pagatugutan nga magbiyahe no i don't know kung mabiyahe na ba ang bards unsaon pagpatuman sa social distancing sa bards unsaon pagpatuman sa social distancing sa mga sakyanan mga bus siguro depende po nas kumpanya Example, ah, diri sa tua ah, ang bus na to, rural transit o super 5. Dayon na ako tay way of transportation sa mga van. Pila ra ka buok ang ilang masakay. Ha? Example sa van, pila ra ka buok, lima ra ba ka buok kay mo karga mo gid sila tag 16, tag 18. Kay gansi sila sa biyahe. Oh. Pila ra ka buok ang uh, matawag na to aning masakay sa bus uh, ah, pila ka buok ang tugutan nga masakay kinsa ang mopatuman ini nga transportation man kana kung moingon mo HPG Highway Patrol Group Highway Patrol Group pila man sila tulo ra sila ka buok oh kung LTO gamay ra po kay pwersa siguro mas mapatuman ni eh, kung ang PNP gud mismo ang mapatuman niini eh. naatay mga gitan-aw pa karon nga nagtangag sa atong una-una. O, parehaan ng uh, ah, pambok nga nagbiyahe sa tubod o uh, tanggog, silang tanggog city. Pila ra ka buok pwede isakay anang pambot. O, nga og isakyan na nimo nang gamay, gansi man sila sa biyahe kay alas puno wala. O, dunay tugutan nga transportasyon apan limitado. Oh, mao ni atong gitan-aw karon. Kinahanglan usab 50% sa mga uh, empleyado no katong nag-work from home pwede na sila hmm. mo trabaho. Mm. Mo ni ato ang mga gusto nga ipaklaro. So kita magbasi ta ani usab dinhi sa Interagency Task Force sa mga kalungsuran Interagency Task Force sa probinsya kay kung unsa ang uh, guidelines niini kay nasayod mi ang kaning mga probinsya nagkuha po ni guidelines dito sa national nga level sa interagency task force dayon ang uh, kalungsuran usab uh, mag-agad usab sa interagency task force sa probinsya sa Lanao del Norte no pinangunuhan na ni Sir Linton Kalika mao ni atong gipangtan-aw karon ha kay sa atong nabantayan kung magtanaw ah, uh, lang magbase bitaw ta sa guidelines dinhi eh, sa gipangko sa social media ha kanang klarong guidelines sa social media naamang ko'y mahitabo nga mga kausaban na mga mahitabo nga kausaban diin makahatag og kalibog sa katawhan diin ang hinungdan mga dakpan hinuon kay nagsumpa pero mao lang gid ang klaro basis pamahayag ni uh, ah, DILG Secretary Anyo nga dili na pwede nga magbuot-buot og patuman ang mga nagkadaiyang probinsya o nagkadaiyang lungsod kung walay pag-aproba sa interagency task force sa national level no mo niya atong gikabalaka karon ha mo niya atong gikabalaka karon Kay sila po aras taas. Wala sila dinhi sa ato ang dapit, wala sa ground. Unya nga to ang mga local officials, mga provincial officials naningkamot bayod bagayod sa kanunay, naningkamot jud sa kanunay nga dili gid ni ma, dili ta mataptan og dili mo kuyanat ni mga sakit kining sakit nga COVID-19 so kung luagan na <coughs> excuse me kung luagan na ni ang ato ang di kabalaka ni ini ah, labi na sa tutuyan na ako nagpositive oh, sa Iligan na ay nagpositive napalibutan na ba ah, sa bangga Aurora na, ah, na ay nagpositive Iligan City na ay nagpositive, Lanao del Sur na ay nagpositive, napalibutan ang Lanao del Norte. Imbis nga buot kita nga maprotektahan ang atong probinsya pinaagi sa pagpugong istriktong pagpatuman sa enhanced community quarantine sunod gawas na mga tao agikan sa lain probinsya kung ka-identify kay nani mong guda panalitan karon ikan Kasilanaw del Sur Marawi City na ay nagpositibo ba ko dito naa ka naka close contact ka dili ka gusto ma-quarantine musibat jud ka Oh, sibat ang hilimi. Oh, mo Mo niya mga kabalakan. Mo niya mga kabalakan. Nga mas hamyang ug delikado kita noon ining pagpaluag karon sa gipatuman nga ya general community quarantine. So mo na lang akong ingon, ha? Mo na lang akong advice, ako aning advice ha. likay-likay na lang sa agyuta ah, sa mga tapok-tapok. Hmm. Ah, ang uban kung nagpanikad na ng tiil, nagkatol na ang tiil, kay gusto lagi mo lakwat sa mulaag, likay-likay na lang gyuta. Mao niya atong ikabalaka, no? Kaning magbukas na bitaw, kaning open na. Mao gyud niya atong ikabalaka kanang open na. Ha? Ah? Oh, mahadlok kita na. Hmm. Okay. So, para yon sa upasa. Ah? Hmm. Okay, uh, sa pangutana dyan, ma-extend ba ang enhanced community quarantine? Taman ra gyud na karupit sa 30 do na nay pagmando ang nasyonal nga buhatan nga mag uh, dire na ta sa general community quarantine ato na nga uh, ngayon og sapot ug unsa ng general community quarantine Okay, uh, gikan ni Ryan, Ryan Molo. Good morning sa President ng Kasapasawan sa Kapatagan Market na maligya og isda si Sarah May Molo. Okay. Ah, uh, ka sa imong kinalanggang bana. Barbie Oliveras, good uh, ah, EM Sir Ferns. Nahalang ko'y concern, sir. Atong Sabado, nakapalit ko og alcohol na 70% to 50 ml tag 140. Ah, bira sa parmasya sa Kaputagan. Nangutana ko og nganong mahal kaayo ang rason sa tindira nganong mahal tungod kay online daw sila na malit. Ang 60 ml pod sa ilaha tag 60 pesos samantalang ah, ang 60 ml sa France 50 pesos ra man og ang 250 ml uh, 38 pesos ra man overpricing ra pod sa panahon unta karon atong una-unaon nga makatabang ta sa atong komunidad o sa katawhan dili kay makahatag ta og kabug Okay, Ma'am Barbie Oliveros, no, salamat kay sa mensahe. Ah, uh, pwede na to ni silang ipasubay sa DTI. No? Pero ma'am, uh, ako'y imong paistoryahon ani, imuhang gitsa uh, ah, gi-message nato dinhi sa ato ang page. Lisod kaayo pangitaon karon ang alcohol, face mask ug sanitizer. No? So, ang hitabo karon ni ini bisan asa ka karon mangita ah, labi nag mag-order ka sa kumpanya labi nag nakay parmasya lisod ka ika masuplayan <coughs> lisod ka ika masuplayan kay grabe ang pagpamalit sa mga tao karon ni ining alcohol uh, face mask gani ang tinuod lang uh, base sa akong nabasa, dili recommended ang kining washable mask. Pero wala man tay mahimo. Mao na ning giingon, may nalang kaysa wala. Lisod man pod no sa uh, sa sa akong akong uh, tan-aw ha sa sitwasyon. Lisod kaayo nga ang usa ka tindahan gikumpra niya og mahal ibaligya niya og barato aron masunod lang ang SRP may pagdit na lang ibaligya. No? Mo pud nay nahitabo ma'am sa mua si partner nako na may online selling. Karon ah gumikan nga nagmihit ang alcohol. Nag-order mi og alcohol nga hilabihan ka mahal ning palit gagmay pa jud kaayo no mahal gyud ah ni order mi og ubay-ubay para sa among konsumo kay wala naman gid mi makita sa mga parmasya. Oh, sa mga grocery wala naman gid mi makita. Napugos gid mi og palit, no? Napugos mi og palit anang ah, medyo mahal. Ah, lisod kaayo sa pat mao gid ang tinuod. Ang alcohol gid karon ni hit og nakay mapalit mahal. No? Dili nimo gid sila makontrol No, lapinag ang uban gani eh, ah muhangyo nga ulian bisan og mahal. Ha? Tungod kay wala nay mapalit. Wala nay mapalit. Kung na lay mapalit nga nung dili gud ta mo palit dito kay barato. Mo kini labing tunuod ang atong munisipyo kabalo mo asa nagpalit og alkohol sa Davao. Giadto gyud na dito sa Davao. Gusto pagani ni mayor nga daghanon apan dili sila kahatag kay gilimitahan lang kay gibahin-bahin pod inana kalisod pangitaon ang alcohol karon no okay so hinaot nga sabot-sabot lang buta okay sir uh, salamat kay asa may nakit answer Nga lang si Mar Martian. Ay, sa ka na, dilipat ko, Martiano Ilikan. <laughs> No? Sir, salamat kayo, gihaton ni Dere, alisensya. Wani plitang, away, ah, plitang, away, kwarta ni. Taghana, lisensya, aning tawana, ay. Okay, salamat kayo. Ah, di parahan sa nako ni, <laughs> hindi na mo klaro, ani. Ha? Hindi ko sabi, klaro-klaro. Isa naka, nakaila ni Inusian Renato Claudine, taga Kapatagan, Lalalanaw del Norte ang imong lisensya kuha address sa estasyonan na oh, kuha address sa estasyonan imong lisensya naa dinhi okay so kinsa nakaila ni Inosian Renato Claudin nakita ni Sir Martillano no ato empleyado din ni ato din dinhi Okay, salamat kayo. Imong lisensya ha, Inosian Renato uh, Claudin. Renato Claudin Inosian. Arayahin mong lisensya din na adin ni sa ato ang stasyonan, no? Okay. So inaot nga nasapta ni. Pero gusto jud ka ma'am nga imo ha silang isumbong. Pwede ka mo coordinate sa DTI. Magkakaroon gyud wa jud kay makumpra nga alcohol nga insakto nga naa sa insaktong presyo. Bisan pang muat pa ah, anha ka mamalit ni anhang mga dagko kaayo ng mga supplier. Mo gyud labing tinuod. Ha? Face mask? Ang face mask ako na tag size, tag city ra na. At gagamit ang ato ang uh, inahan ana. Karon tagpila ang box, erting mahala. Oh, ug naay nag-retail na sa 25, 30 nga disposable biya na. Hmm. So mo nang palit na lang tag washable mask. Okay. So inaw tasabtan nato panahon na. Pero sa kuang kaugalingon ha daghan biya kaayong barato karon. Ha? Kabantay mo sa mga isda barato. Kabantay mo sa ulam barato ipanghanyag na lang. Kung barato alimango sus mga bay tag 200 na lang kilo tag 250. Ano man, wa na may komprador. Isakyan po sa mga online seller. Oh, Ha? Oh. Ah, pansat 300 dagko kayo, daghan pa kayo, maibog jud ka. Daghang parato ron panahon sa community quarantine. Okay? Utan. Bunggak itag utan ron. Ha? Nabihang kadaghang utan gipanghatag na gani. <laughs> ha? Oh, pasalamat po ta nga pertindaghanan kalabasa. Hmm. Adimat Normi, ah, pa-shout out ko sa akong papa na nag-birthday karong adlaw. Happy 72nd, dili 72nd. 72nd birthday Papa Rick so Soriaso. More birthdays to come, okay? Camille Esquira Lagaras, good day sir first. Pa-shout out lang ko diri sa sitio na kanunay naminaw sa mata sa Katilingban, uh, Esquira family. Kaptinayhan ang ratings mo ni. eh. Sir Pers, good morning. Ask lang ko unsa ka tinuod banang ipagawas ang listing sa SAP every barangay. Yes. Ipagawas gid na. Ha? Ipagawas na kanang uh, ah, listing sa SAP base na sa mandato sa DILG kana kay mando uh, obligado gyud ang barangay nga mopatuman ni ana na naman ko nakita ng mga barangay sa laing lugar nga nag-post na sila No? Kundi sila mapagawas, kita yung pagawas, ana. Ha? Mahangyo tas DILG na o, MSWBO ba? Kay obligado mo na sila. May public post na siya. Ha? Ang barangay nga dili mutuman ni ana, posible pagkakasuhan. pagakasuhan. Dunay tulubagon sa DILG kay kana siya mandato, mando. Hmm. Sige, akong paningkamutan, no? Dari sa Lanao del Norte, nakuha man kay natong pila ka ang mga oh, beneficiaryo sa Lanao del Norte og pila kadalungsod. lungsod. Kuha man kay nato. Ha? Oh, pila pilay kantidad nga gi-allocate sa matag lungsod. Hmm. So, obligado sila na. Oh, ayo kabala ka ma'am Iba Purada. Oh. Hmm, sige. Uh, hi, Perds. Good morning. Antonia Amit. Good morning. Uh, Bert Cyril Loma. Hmm. Sama ni. Isa isa ni. Ah, ah. Joke lang, partner. Ako nang basahan, bro. Ah, okay, joke lang, kay. Hmm. Hmm, sana yun. Mm, sige. Salamat, partner. <laughs> okay, buntag. Ito na. Ito na, Aguilar. Eh. Na ako ang uh, sister. Okay. So, asa na tato? <laughs> okay. Uh, good morning. Pa-shoutout ko po, Idol. Uh, pa-shoutout ko kang Adol Proquero, taga Butadon, nga nag-birthday karon Happy birthday, Adoy! Salamat. God bless. Watching here from Saudi Arabia gikan ni Bert Cheryl o Bert Cheryl Luma. No. Happy birthday kang Adol Rockero gikan ni Luma, Bert Cheryl Luma ba ni? Ah, tanaw siya sa Saudi Arabia. And uh, Wendell Rap uh, Kabaharne Kablopa. <laughs> Balihon lagi. Good morning, sir. First, pa-shout out ko sa taga Mahayahay. Nga kusog ka kayong tune in sa radio station. More power, God bless. Mm. Morning, pwede ko pag-read sa akong papa si Rex Soriano nagsaulog sa ika-72 ka tuig. Manaman eh, nabasa na ko. Ah, Bonski Banaw Talib ah, kay Frontliners Bayasya. <laughs> Salamat. Frontliners. Good morning, Sir Preds. Tagay kong CP number ni Mogi uh, Richel Alejandro, 0935 480-4545. Mo na ang uh, hotline number. Shout out ko ni Jad Rahis. Nangumusta ko niya. Nangumusta ko niya. Gikan sa iyang classmate high school, si Abner. Tawag. ko. Okay, taga Salvador. Hmm. Raymond Valiente, Bartolo, good morning Sir Perdi. Regards ko sa taga Corba. Niagaw, labi na sa akong mama o tatay o sa akong mga igsoon. Thank you Sir. God bless. Gika ni Raymond Valiente. Asam din si Raymond karon. Bonski. Hmm. Watching from Cebu City. Bonski, Banaw, Talib. Richie S. Nisaan, good morning first. Pa-shoutout ko sa taga Purok Centro, Barangay Alongom. <laughs> Ah, may dapit. Aha. Hmm. Watching from Salvador, gikan dyan, Alpapara, gadget lang ha, tanaw sa tag mga Good morning, sir. Uh, ah, na ako'y bayaw, nga asawa na admit sa Mars Gym kahapon, nagagawas. O nagkauli na diri sa Lanao. Dayon taga El Salvador Maranding ang iya asawa. Diri niya gisaka sa iya igsoon diri sa kapatagan dayon na ah, siya miuli siya sa El Salvador kay magkuha og mo og mangita og wheelchair kay na-stroke man ang iyang asawa. Unya wala siya pabalika diri sa kabatagan kay gi-quarantine noon siya sa kapitan. Unsa may imong ikakambag kuno ani nga problema ng surfers. Ang um, In aming, no sir, uh, ako ikatambag lang ani sir, coordinate mo sa agency Task Force sa munisipyo o sa Department of Health o sa Municipal Health Office kung unsa ilang hukom o desisyon. Uh, siguro, panigurado lang ni ilaha, nga naman, sabi ay na-admit dito nga duha ka o tulo ka pasyente sa COVID-19 dito sa Mars Jane, may nag-usa ni Panaw sa laing kalibutan usapot ang nakarecover na na-admit dito. Ah, naniguro lang siguro sila pero ah, coordinate lang mo sa inyong municipal health office asa siya gi-quarantine. Kining El Salvador na ani sa lala. No? Ang ah, pag-quarantine mo na sa usa ka proseso kung himuon ka nga PUM, mga persons under monitoring. Ilabi na nga naa pasyente nga iyang asawa. Ang buhaton ani, kung gi-quarantine siya or gi-advisean siya nga mag-quarantine sa inyong kapitan, kinahanglan ang inyong kapitan mag-coordinate sa health, municipal health office. Maki-coordinate usab siya nga to sa Municipal uh, Disaster Risk Reduction Office o MDRRMO. And inyong kapitan kinahanglan makikoordinate ngadto sa Interagency Task Force. Kay kana sila dili si kapitan ang munisisyon ana nga iya nang i-quarantine kun dili kana sila. Kay moagi na siya sa usa ka interview, usa ka proseso una na siya mamahimong PUM kay siya sa Mars Gym. Labi na nga naa siya'y pasyente. Ha? Labi na nga naa siya'y pasyente nga giatiman. Okay? So, coordinate lang yun. Ha? Okay? So, obligasyon po na sa kapitan na maniguro siya. Pero kinahanglan mo agi proseso. No? Okay, good morning, Sir Bert. Greet lang ko sa akong family nga si John Boy Umiday. Hmm. Okay? uh, ah, og uh, kay aning Alma uh, ah, Marinian family. Hmm. Warning, stay at home ha, para kumanta. Mayong buntag sa birds, ah, Haring Agila, lungsod sa Kapatagan. Mayong buntag, Barangay Laminig, uh, ah, Patalingong Family, lungsod sa Sapat, God bless. Gikan ni Sir Oselito Chavez. May Pagbuntag sa taga Panaliwanon, Salvador, uh, hmm, sa amo kapitan nga si Luciano Montero sa tanang mga barangay officials, SK officials sa Panaliwanon. And uh, ah, great ko happy birthday sa among dato nga si Lingan. Happy birthday. Auntie Tessie Edala Ibardo, sawa ni Uncle Tech Pagato. Okay, at uh, kita ni Dennis Lugas. Hmm. Ari mga mga greetings nga naas layo sa akong basahon ha. Ha? Mhm. Mm daghan kayong message, no? Uh, daghan kayong mensahe. Ah uh, Okay, good morning sir. First, pa-shout out lang po sa akong mama sa Iligan. Mana nato ni Basa. Mana nato ni Basa. Okay? Ah. Uh, Mm. Okay. So, balik ta sa atong live. No? Live Facebook. Kaya naghan na pong message dire. No, pasensya na git mo ganiya. Ah. ah, magisgot tag mga isyu una. Ha? Magisgot tag mga isyu. Mm. Kay kinahanglan ato ning ah, pagatun-an usab kining ipatungman sa ato ah, karon nga enhance uh, no kaning general community quarantine din basa kog text ha ako sa ning tan-aw ning pipila ka mga na research na to no pero atong uh, lang kung ako nagatong gibutan dinhi wala lang ako na save no uh, unsa kining general community quarantine nga mandato ta nga musulod ni ini karong uh, ah, ito lang ha karong umaabot nga pizza uno oh pero amot pahinumdom ninyo ha kita din hikaron naapata sa enhanced community quarantine na ako'y nakita din he unsay bot pasabot unsay mga pwede ug unsa kining general community quarantine. Ha? Posible mga usap na po ni. Ubos sa ingon nga general community quarantine, ha? Ubos ni ini. Mao ni siya. Kinahanglan magpondo sa balay ang mga bata, mga dalaga mga ulitaw nga nagpangidaron og PC o 20 anyos paubos. Ha? The following person should stay at home. Kids and tens. No, kini mga batanon nga nagpangidaro nga 0 years old to 20 years old. Ha? Dili mo pwede mo gabas. 20 anyos paubos dili mo pwede magawas sa inyong panimalay naramo mo pondo sa ipatuman ng general community quarantine nga mulungtad ni hangtod karong pizza 15 sa Marso dayon dili usab tugutan nga mugawas ang mga senior senior citizen nga nagpangidaron og 60 anyos pataas Okay. Kay national naman gid ang implementation ani gikan man sa national dili man sa probinsya dili pod uh, gikan sa lungsod. Ang pagabuhaton lamang sa probinsya ni niini mao ang pag-adapt o sa lungsod mao ang pag-adapt ni niining mao ipatuman nga general community quarantine. Magsugod ni sa uno ha. Mao taon dili pwede mo gabas. Kini mo ay gusto na kong ipatin ipatuman. Ubos miining general community quarantine ang mga establishments, ang mga malls will reopen to allow non-leisure shops. Unsa man ning mga non-leisure shops? Unsa may definition ini? Ha? Kato na maligya dulaan, na maligya og mga kalingawan, unsa may but pasabot nini mo ni akong gusto hubaron kay eh, atong gi-research dinhi eh, wala kayoy leisure shops nga atong makit-an nga definition ni ini kung imo ning i atong sulayan ha ah be define uh -huh. non leisure shop shocks. Ah. Ato i-define. Hmm, na, may gwapo yung sulod rin mura, manik artista. Alin, masundan na artista din eh. <laughs> okay. Oh. Ah, Mabayot man taning sulod dire. Eh, sir, unsi ato? oh, <laughs> sir, ah, sir. Lisensya, sir. Ah, lisensya. Mao kami siya. Oh, oh, oh. Tatawa sir kay mas link on ka og mata. <laughs> Kaysa ko ah. Okay. Mo ba? Salamat kayo ha. Okay, salamat sir. Atong uh, ma-update nga technical si Palmar Saison. Hmm. Naman diri. Unsa man ni factors man ni kung leisure shopping. Ha? Oh. Hmm. Wala wala gayoy uh, insaktong definition unsa gid ning mga leisure shops, no? Ah. Shopping and leisure kayo. <laughs> Kung may yung tag leisure, luling hayaw mo gud ni. Ha? Luling hayaw. Oh. Ah, nangita kita insaktong definisyon kay kapalo biya kas mga tao ron, grabe ka pilosopo. Ha? Oh. Ha? Kabalo kas mga tao ron nga grabe ka pilosopo. Ha? Ug unsay pagpasabot ni ini? Oh. Moingon din nga nya nya nya nakabutang diha nganong ipasiraman ninyo ni among tindahan nakabutang diha nga ah naa ni akong tindahan nga leisure shop gid ni. Oh, mga inana ba? Wala gusto na to ko baron kung unsay mo pasabot ni ining nan leisure shop. Hmm. Ato ning tan-awon ha. Ug unsay gid ni siya? matawag oh, na ko ka ng mga leisure shop, ka ng mga, siguro, mga, mga rides, ka na. Sana siya nga makita na to, no? Kining mga, siguro, kining sinihan. Leisure shop na. Ha? Oh, binyaran. Oh, imnanan. Unsa pa ba? Oh. Ato pangutana ani karon kanang kananan. Ah, apil ba na siya? Oh, mo niya tong gusto nga ah, tan-awon ug ayo. Unsay bot pasabot ani nawaha na noon to. Dugay ra gayud pangita ato. <laughs> oh. Ha? Ug unsay mga kanang kapit gusto na to katinawan ba? Wala noon. Ako sa king tan-awon. Ha, gahi. Hmm, era. Hmm. Ah, Sugli na to uh, the mm, uh, ah, establishments, malls will open to allow non-leisure shops, mm. leisure activities and services are still not allowed. Ah, ini, ah, leisure activities, kani mga luling hayaw ba, kani mga, hmm, uh, I don't know if gatherings, ha? Papangutana na to, ani, kini mga Party-party, wala pag ka ni. Eh. Okay? Under general community quarantine, ang mga negosyo, business 100% opening for the following industries. Mao sa general community quarantine. Ato sa ning klarohon. Pwede na 100% ka magbukas ang agriculture. Sa so, maning opening for the following industries, agriculture, fishery, forestry, hospitals, logistics, oh, water, energy, internet, telecoms, food manufacturing, packaging, raw materials, food retail, supermarket, restaurant. Ang restaurant, pwede na magbukas pero take out o delivery lang. Media. Ah. O ano siya? Under, under ni General Community Quarantine. 100% na ni ang pag-open ini. Siya, sa to pa, balik na si Ed Bulaga o Showtime na eh. <laughs> oh? Uh, I don't know if ma-identify pa na sila as leisure. Ha? Wala lagi. Wala lagi atong gi-open. Hmm? Oh. Tingnan pa ita. Dali ragutan ng dako ng computer kaysa ating cellphone. Ato ning tiwason karon ha. Ato ning tiwason karon. Og uh, basa unsa kining uh, ah, gipatuman karon nga enhanced community quarantine kita sa taglaing browser ani para maka-open ta sa lain na ba Mozilla dire <laughs> Murag wala Mozilla dire ba hmm. kay gusto natong uh, ah, bisan sa ginagmay lang mapasabot nato no mapasabot nato sa katawhan unsa kining umaabot nga general community quarantine ha ug unsay bot pasabot ini ako sa laning i, i sulod sa taglain <laughs> na kuan gusto na tong ipaklaro ipatinaw ha kung unsa bot pasabot ini nga uh, Moingon magid ang mga tao unsa na pug kahani. Ha? Unsa na pug kahani nga uh, quarantine ning ipatuman dinhi karon sa Lanao del Norte. Mo nang gusto ta kung mahimo mapatinawan ang kadaghanan kung unsay ibot pasabot ni ining general community quarantine sa gamay lang nato nga pagsabot para di pod sila magribok no kay daghan para pagka texter din ni eh ah, human na tugbasa ni ining sa ikot pasabot ni ining community uh, general community quarantine basa din tag mga text mensahe nigdamo ta kalapas ta bisag jutay-jutay lang okay so balik ko malamang ni pipila ka pahinumdom <coughs> okay balik sa tantol manano ah uh, Oras na to alas 9:49 na ah, daghang kay mensahe pero ato sa ning unahon ning unsay but pasabot ni ining uh, ah, general community quarantine. Okay, under general community quarantine ang mga establishmento nga mo open sama sa malls, ma uh, ah, kinani nabasa na nato ni ganiha. Okay. Dayon establishments 100% closure in sa itong mga sirado. Mm. Establishment nga dili pwede magbukas pa karong Mayo uno. Eskwelahan, dili pwede. Sirado pa yun. Leisure, amusement, gaming, fitness o mga gyms. Ha? Dere, mga leisure, uh, ah, kininditaw nga mga kalingawan, dili pa pwede. Wala kay tennis, wala kay basketball. Oh, dili pa na pwede. Amusement. Kining mga uh, ah, dere sa toa, kining mga bulangan. Bawal pa kini. Kining uh, ah, bilyaran. No? Bawal pa na. Una magaling legal nga sugalan, rahaan o kanang madjungan. Bawal kay na. Ha? Fitness, kining mga gym. Bawal. Kid industry Oh, kanang ma naman tay mga playground diha. Bawal pa na tourism. Oh, bawal pa na, ha? Dagang kita tourist spot din eh. Tourism. So siguro kanang tourism uh, swimming pool. Uh, bawal pa na, ha? Oh. I don't know ani, eh. apil pa ba ni ang kuan ani eh, nga bawal magbukas kining uh, mga hotel sa ah, ibang buha, ah. wala pa'y nang kinahanglan ta nga uh, magulat bitag ka mga guidelines kay kini national guidelines pa niya ang gibasa sa uh, under mga probinsya nga upo sa general community quarantine. All gatherings, mga birthday parties, bawal pa na. Lakip ni ini ang bawal sa gatherings kining religious. Wala pa'y mahitabo nga simbahan uh, walay mahitabo nga misa uh, sa mga igsoon na Muslim nga nagsaulog karon sa Ramadan bawal pa magbukas ang mga moske mga conferences panagtikom panagtapok-tapok bawal na siya uh, uguban pa ubos kini sa general community quarantine nga ipatuman karong Mayo 1 okay and uh, another. Ito lang. No? Transportation, kini. Importante ni ha. Transportation ha. Ang publiko na transportasyon will operate at reduced capacity. Ha? Ang public transportation, dire, matawag man nato ni public transportation ni uh, bus, jeep, mga van, pampasayroan, mga motor, ah, ah sidecar, payong-payong. I don't know, masulod ba aning habalabal? Public transportation will operate at reduced capacity airports and ports. No? Kini mga airport o kini mga pantalan. Bukas lamang siya alang sa mga goods. Will be open to goods only. Okay? May tungod sa transportasyon, sa airport o sa pantalan, bukas kini alang sa pagtransport sa mga goods. Sa to pa, ubos sa general general, general community quarantine klaro kaayo nga bawal pa mobiyahi ang di pasayroan nga eroplano di pasayroan nga ng pangdagat so i-conclude na lang nato nga wala di apoy biyahe sa Barnes until May 15 So there is a land uh, transportation naa siya gitugutan nga mubiyahi ang mga public transportation at reduce capacity sa ito pagamay lang I don't know mukuha tag informasyon pa mahitungod sa bus ha? mukuha tag informasyon mahitungod sa bus kung sa ilang hukom ha? o ibiyahe na ba kini nila okay dahil nagdepende kita kaning klaro og tinaw nga guidelines ba kay mostly man sa atong mga nakita ang guidelines nga ilahang gipanday dito sa national nga ilang ipatuman dinhi sa atoa ah. ug imong tan-aw naglantaw lang sila dito sa ilaha nga sitwasyon ha? Ah. naglantaw lang sila dito sa Luzon mo ni ang ilahang gipangtan-aw pero og diri sa tuad kung tanaw aw nimo ang diri kung uh, mo nagiingon kung munaog og gyud unta sila para makita dinhi ang atong sitwasyon kini gabase ra pod sila sa mga reports nga gikan sa ubos okay so ubos sa general community quarantine ang mga business 50 to 100% opening for the following industries. Okay. Pwede na mo open ang 50% ngadto sa 100% opening industries, manufacturing. Bukas na ni. Electronics and exports. Wala man tayo yan eh. E-commerce, kining delivery of essential and non-essential items. Pwede na repairs and maintenance services, housing and office services. Okay, pwede na nimo bukas 50% na skeletal force hangtod sa 100% skeletal force. Ubos ni sa general community quarantine. So kining repairs and maintenance services daghan na din sa tuwa. Ha? Daghan na din sa to ka. Ah, naatay mga shops. So pwede na sila magbukas ah, on May 1. Pero maghulat gyapon ta ah. <coughs> kini akong gibasa base kini sa guidelines sa General Community Quarantine apan maghulat pagyud kita sa official nga statement gikan sa atong provincial government ug sa ato ang LGU. Okay under community quarantine education, allow high school and higher education institution to finish and give credentials to students. na mo na ni Ron. Galipog na taan eh. Kaysa atong gibalita ganiha. Wala pa yun. Ah, hinoon, opening to. Opening of classes. Sa education, allow gitubutan ang high school, o ang higher education kining mga college o ga senior high institution to finish and give credentials students credentials to students kini og imo ning hubaron og imo ning palawman libog pa oh, medyo makalibog same gihapon nini ta sa insaktong definition of guidelines gikan sa DepEd. Ha? Ug unsa gayud ni kining allow high school and higher education institutions to finish and give credentials to students. Okay? Under general community quarantine for non-workers, Non-workers, katong wala nagtrabaho, will be allowed to go out itugutan mo magagawas to buy good good and services. Gitugutan lamang ka paggawas alang sa pagpalit sa mga inyong gikinahanglan o serbisyo. Okay? LGU will enforce curfew at night for non-workers. Ang lokal nga pangagamhanan gimanduan nga ipatuman gihapon ang curfew matag gabi para sa mga non-workers. Kaya na may mga nagtrabaho og gabi. Oh. Ang pangutana ani karon kining barbecuehan nato ha panahon sa kagabi okay ba kini? Atong pangutana usab niini nga nagtangag